नमस्कार जस्ट ज्योतिष आपका स्वागत करता है मैं पंडित संपूर्णानंद मिश्रा जब 1990 के शुरुआती दौर में विदेश शिक्षण से भारत वापस आया तो महसूस किया कि मेरे अपने भारतवर्ष में ज्योतिष कर्मकांड एवं ध्यान जो विलुप्त होता जा रहा है इन विद्याओं के सफल विस्तार के लिए मैंने अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान एवं विश्व कल्याण यज्ञ अनुष्ठान संस्था संस्थान की स्थापना किया जस्ट ज्योतिष मेरे ज्ञान का वह प्रारूप है जो मानव को ज्योतिष संबंधी सेवाएं मल्टी यूजर प्लेटफॉर्म पर प्रदान करता है जिसमें ज्योतिष भविष्य कार्य व्यवसाय पारिवारिक जीवन की अनुकूलता मित्रता प्रेम विदेश यात्रा स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों में अनुकूलता सहायता एक सरल प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रदान करता है जस्ट ज्योतिष यह सेवाएं विश्वविख्यात ज्योतिषियों एवं अनुभवी आचार्यों द्वारा प्रदान करता है